नमस्ते प्यारे दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी आदत को चेंज कर सकते हो यह आपकी आदत है कुछ इंसान की अच्छी आदतें होती हैं गुड हैबिट्स होती हैं हैबिट्स होती हैं कुछ आदतें गलत होती हैं बैड हैबिट्स होती हैं देखिए दोस्तों हम जो हैं जितने भी आदतें अच्छी अच्छी बनानी चाहिए और जितने भी बेकार गंदी आदतें हैं वो हमें त्याग देनी चाहिए बट हमें यह नहीं पता कि कैसे एक आदत से दूसरी आदत की तरफ ट्रांसफर किया जाए तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते तो जो हमारी लाइफ है जो हैबिट है वो क्या है हैबिट अगर इसको विद्वान डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहते हैं सबसे पहले होती है नॉलेज वट और वाई यह क्या चीज है तो क्यों मैं करूं एक भी कहता है यह शराब क्या है और इससे मैं क्यों पीऊँ ऐसे एक व्यक्ति कहता है कि लोगों की शराब छुड़वानी चाहिए क्यों छुड़ाई जाए तो ये नॉलेज से चलती है उसके बाद उसके बाद होता है प्रोसेस प्रोसेस हाउ कैसे एंड इन लास्ट डिजायर उसकी इच्छा है डिटर्मिनेशन है डिटर्मिनेशन एक व्यक्ति को पता ही नहीं क्या चीज है तो उसकी इच्छा कैसे जागेगी तो यह तो हैबिट है हैबिट के लिए तीन चीजें होनी चाहिए नॉलेज होनी चाहिए प्रोसेस का पता होना चाहिए डिजायर होनी चाहिए अगर आपको गलत आदत लग गई है तो उसके बारे में आपको जानकारी है उसका प्रोसेस बताया और वो आपकी इच्छा बन गई है आप चाहते हो you want to do same thing तो इस चीज को इस तरफ कैसे लाया जाए इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं देखिए हम अपनी सभी आदतों को चेंज कर सकते हैं तीन चीजों से ये लाइफ है ये लाइफ है इसमें एक तरफ है हमारा एक्सपीरियंस यह एक तरफ है मैंने यह अनुभव प्राप्त किया गुड और बैड बैड उसके बाद एटीट्यूड एटी एटीट्यूड दृष्टिकोण अगर मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ है तो अब मेरा जो दृष्टिकोण होगा दुनिया को कैसे देखता हूं वो गुड और बैड हुआ गुड और बैड और तीसरा जो है क्रिएशन क्रिएट भी गुड और बैड होगी अब देखिए कैसे आदत चेंज होगी इसको मैं यहां बताता हूं देखो कैसे आप आदत चेंज कर सकते हो आपको एक्सपीरियंस मिला बैड ठीक नंबर एक पे नंबर दो पे आपका जो एटीट्यूड था यानी आपकी पत्नी ने आपको धोखा दिया ये एक आपका बैड एक्सपीरियंस है आपने एक एटीट्यूड बना दिया एटीट्यूड बैड अगर मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया तो सभी की पत्नियां सभी के पति को धोखा देती हैं तो आपने क्रिएट क्या किया क्रिएशन बैड मीन्स आप समाज को क्या दे रही हो वो बैड दे रही हो तो एक गंदी आदत हैबिट आप में क्रिएट हो गई तो यहां तक तो ठीक था कि आपका एक्सपीरियंस बैड था गुड भी हो सकता है बैड भी हो सकता है आपका इसके ऊपर कंट्रोल है आपका इसके ऊपर कंट्रोल है आपका एटीट्यूड बैड है पर हमेशा ही जो सोच है एटीट्यूड है जो दृष्टिकोण है वो गुड होना चाहिए आप इसके ऊपर स्ट्रेस दीजिए कुछ भी हो मेरा एक्सपीरियंस पास्ट में जैसा भी हो मैं हमेशा ही अपना एटीट्यूड अपने हिसाब से चलाऊंगा अपनी इमोशंस जो गलत थी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा आजकल लोगों की इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाती है तो अपने एटीट्यूड आपने गुड रखना है तो इससे क्या होगा गुड क्रिएशन होगी आपकी एक अच्छी हैबिट बनेगी आदत तो इस तरह से हमने बैड को गुड में बदल दिया बुराई एक्सपीरियंस से आई रिश्तेदारों से आई फ्रेंड सर्कल से आई आपके नेबर्स में सोसाइटी है वहां से आई गंदगी वहां से आई और आपने अपना दृष्टिकोण भी बैड बना दिया उससे आपकी जो क्रिएशन थी क्रिएटिविटी थी वो बैड हो गई आपने एक गंदी आदत जो बाहर से आई थी अपने में अपना ली अब क्या करना है चाहे गंदगी जितनी हो आप ने अपने आप को डिटर्मिंड करना है एक बात के ऊपर इस डिजायर के ऊपर कि मैं अपना एटीट्यूड हमेशा ही अच्छा रखूंगा अपना इन्वायरमेंट जो है सोचने का अपने हिसाब से रखूंगा तो आपकी क्रिएशन गुड हो जाएगी आप एक अच्छी आदत अपना सकते हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच